pa Christmas light. Just lang guys. Wow! Pwede yata to steady guys. Ayan, kung gusto ng steady. Eh, napapalitan pala. Oh. Diba? Oh. Ipa-blink-blink guys. Next. Ito, tumatakbo naman. Perfect na perfect to guys, pang TikTok. Maganda siya, oh. Lahat kumagana. Oh, 'di ba? Andiyan na yung Hi guys! Welcome back sa akin channel. It's me again, Sarah Huang. Uh, kung bago ka pa lang sa akin channel, please huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment, at share mo na rin para sulit. Mama. Then, for today's video guys, tayo po ay mag-unboxing. Hindi ko alam kung first time kong gagawin to pero parang. parang. So, ang i-unbox natin guys is yung binili kong item mula sa Lazada. Tinanggal ko na siya sa, siya sa kanyang bubble wrap kasi kinailangan kong tanggalin yung pinambalot. Kasi parang marumi, maano, maalikabok. And then, iniwan ko lang yung laman. So, nakabox naman yung mga laman. So, unboxing pa rin. <laughs> So, Let's start. guys. So, una nating i-unbox is yung uh, stand. Wood stand pala itong binili kong ring light. Ito siya. Yung napansin yung kilikilig ako, nakita nyo ha. Ah. Mama! Oh my God. Oh, yes. You buy this? Ayaw matanggal. Oh my goodness. But that one is right there that oh. you buy. This one is not that you buy. Mm. Yes, this is this is what I bought. Ayun. You bought the other one? Yes. There's two of them? Yes. I-assemble ko na rin pala siya, guys. There's two of them? Oh. Ma! Ano siya? Mama! 33 cm ata yung ring light. So, mamaya tingnan natin kung gaano siya kalaki. Unahin muna natin itong stand niya. you sure that you buy? Ito, mahaba siya. In fairness. In fairness, you said. Pwede siya sa pandak, pwede siya sa matangkad. ah, pandak. <laughs> Diyos. Char lang yun. Char, char lang. Then, ayan, na-adjust pa siya. Charot? Oh. Oops. Charot. Why it's so... Ang haba. Ay. Ang haba niya, guys so beautiful, right? So, eh, siyempre, ibaba natin kasi para makita yung ring light niya mamaya. Ayan. The next. The next one. Nakita na ang stand niya. Meron siya tatlong paa. Ayan, oh. Maganda naman, magaan lang siya. Mukha naman din matibay. Sa so, totoo lang guys, ang mura niya pag ano, online ka mag order kasi pag nag-walk-in ka sa mga store ng ganito ay kamahal. Maabot ng 1,000. Ano lang yun na ah, stand lang yun. And then next guys, i-unbox natin is etong ring light. Ito na yung ring light niya guys. So, MJ33 RGB LED ring light, soft ring light. Grade anti-skid mobiles, non-slip silicone pad design. Stable security can be used for mobile phones, sound cards, mobile phone charging treasure, karaoke microphone, and other equipment. Oh, talaga. Ito maganda dito guys, soft light, eye protection, no stroboscopic, and what's this? Oh my god. And glare. No dry eyes and astring, eh, astringent gent eyes in long term. Live broadcast, bright muscle light, arbitrary, arbitrary adjustment to meet the needs of life supplement. Siguro ito, sa amin na yata to, dun sa controller. Sleepless, timing soft light, free spin, sleepless, ano? Stepless pala, sleepless, stepless, sorry, sorry. So, open na natin. Balikan. So, ito siya guys. Malapit sa ang dating. Ito ang ring light. Ang laki. Ang laki niya. Wow, ang laki niya guys. I think ito yata yung 30, oh, 33 cm. May 26 cm, medyo maliit siguro dito. And yung height nung stand niya is 126. I-assemble muna natin para makita kung maganda pag nakatayo. Ay, wait. So, ito guys, assemble ko. Lalagay ko lang yung ring para makita kung maganda siya pag naka-assemble. think okay na. And then, and then, sure guys, medyo babaan lang natin ng konti para makita yung light. So, ito, yung light niya, ay, yeah, yung ring light. Ayan. Oops, sorry. So, ito guys, yung controller niya, ayan, nag-blue. Gumagana naman. And try natin yung pailaw. Okay? Start tayo dito sa lightning. Sa taas, lightning, and sa baba, RGB. RGB lang yung nakalagay. Then, parang kukunin ako ni San Pedro. And then, adjust. Ayan. And then, tas, tas. Taray, para ako naka, ano, naka contact lens. And then, And then next, ito na yung pa-Christmas light niya. Charot. Oh, di ba? Wow! Just amazing. Oh. Pwede yata ito steady, guys. Ayan, kung gusto nung steady. Eh, papalitan pala. Oh. Di ba? Oh. Ipa-blink-blink, guys. Naks. Ito tumatakbo naman. Perfect na perfect to, guys. Pang TikTok. Maganda siya, oh. Lahat kumagana. Oh. 'di ba? Andiyan na yung preferred yung color. Kung gusto niyo ng video color horse style, may red, may yellow, may green, green, green, blue, green, blue, blue, blue, purple, purple, purple pink. Pink. Taray, ganda rainbow, may pa rainbow. Mama, I that rainbow. Yes, I love it. Ang ganda. And then, pwede nating, pwede nating adjust Mama. ulit. Oh, it's working, ma? Yeah, it's all working. Then, close muna natin para ilagay natin yung... Light! White! Ah. Uh, black. Ito naman, guys, is dito. Is it the part right here? Ano na to? Um, cellphone oh, ma. clip. Ma, are you sure is this goes over there? Yes. Dito siya sa gitna nilalagay. Ah, okay. And then, ayan. ano siya, nabibend. Nabibend siya. Pa. Pa, pak. Ayan. Natatakot. So, try natin lagyan ng cellphone. Let's start. Oops. Ayan, di kaya niya. So, ayan guys, nalalagyan siya ng cellphone. Maliit lang tong phone, try natin sa malaki. Kung kaya niyang i carry carry boom ang malalaking cellphone. Ito malaki. Yan, kaya niya. Kaya niya. Kaya niya. So, pak. Pak, pak, ganun, ganun, So, ito na ang ating pak, pak, ganun, ganun. bagong ring light na gagamitin sa ating pag-vlog. Ano siya guys, nabili ko siya sa halagang 627 pesos. Uh, kasama na yung shipping fee doon. Okay. Actually guys, meron akong ring light, kaya lang, hindi siya ganito kalaki, hindi siya ganito kalaki. Malit lang siya actually, nasa ano lang yata yun. 12 12 or 20 cm, mga ganun. Kasi maliit lang siya talaga. Then, malak malakas din yung pailaw no. Uh, ah, nagtagal siya sa akin, ano na, mga 1 year na kasi, 1 year na ako sa YouTube. And then, kasama ko na siya, 1 year na rin. Mm, matibay-tibay pa, tinago ko lang kasi in case na hindi naman natin alam na baka mamaya masira ito, di ba? At least meron tayong reserba, di ba? Ayan. Guys, magaan lang siya. Pwede siyang bitbitin kahit saan. Sabi nga doon, pwede siyang kabitan ng microphone, pang karaoke, mga ganon. Siguro dito, itong gaganon lang. Tapos kanta-kanta dito. Mm-hmm. Na-adjust siya guys ha, lahat nitong mga ano, alibubot dito, na-adjust siya. Pwedeng taasan, pwedeng babaan. Kayo kung anong preferred yung height ng inyong uh, uh, ring light stand. Para para sa akin mga ganitong uh, taas na pwede na. So, ayun na guys, ang ating uh, bagong ring light. Ganda kasi um. Kung ano naman guys yung andito sa picture. Andun din sa pinakita ko kanina na itsura nung ring light. So, kung nagustuhan nyo yung ring light and then yung pa-review ko ng very light, eh sana mag-leave kayo ng comment sa baba. And then, hit nyo yung like and subscribe. Patap na rin ng bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. So, yun lamang po. Sana nagustuhan nyo. And then, uh, stay safe sa mga bahay nyo dyan. Huwag na masyadong gala-gala kasi delikado sa labas. So, yun lang po. Thank you, guys. Bye! Bye! Thank you.